Rafa. Eu sou o Du. E nós somos os Irmãos Brava. Rapaziada, nós vamos andar de cacho na água agora. Yeah. <laughs> Ha ha ha! Como vocês podem ver aí, a gente entrou aqui na caixa de água, andamos. E se vocês curtiram o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se vocês quiserem aqui na nossa casa de campo aqui mais vídeos. E tora de like, velho. Tora, de like aí, se inscreve no canal e tchau. Tchau.